Und in Berlin begrüße ich den ukrainischen Ministerpräsidenten Arseniy Yatsenyuk. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Herzliche Grüße. Ihr Besuch hat heute in Deutschland bereits etwas Chaos ausgelöst. Die Internetseiten der Bundeskanzlerin und des Bundestags wurden durch einen Hackerangriff lahmgelegt. Wie sehr schüchtert Sie so etwas ein? Ich denke, die russischen Sicherheitskräfte müssen ihre Steuergelder für die Hackerangriffe auf die Internetseiten der deutschen Regierung nicht verschwenden. Umgekehrt, wenn sie einen Dialog suchen, können wir diesen Dialog live im Fernsehen abhalten, auch auf diesem Sender. Ne? Sie treffen ja morgen auf Kanzlerin Merkel. Sie erwarten eine Menge von ihr, Merkel aber auch viel von Ihnen. Womit wollen Sie die Kanzlerin überzeugen, damit sie Ihnen und Ihrem Land weiterhilft? Deutschland und die Bundeskanzlerin persönlich machen sehr viel, um den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen. Und nicht nur in der Ukraine, sondern um die Stabilität in ganz Europa zu gewährleisten. Die russische Aggression in der Ukraine, das ist der Angriff auf die Weltordnung und auf die Ordnung in Europa. Wir können uns alle sehr gut auf den sowjetischen Anmarsch in die Ukraine und nach Deutschland erinnern. Das muss man vermeiden. Und keiner hat das Recht, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges neu zu schreiben. Und das versucht der russische Präsident Herr Putin zu machen. Konkret zur Unterstützung. Die Unterstützung liegt darin, dass wir einheitlich bleiben. Щодо конкретної допомоги, то основна допомога, звичайно, те, що ми єдині. Was was geben Sie wiederum Deutschland und der Europäischen Union als Angebot? Was können Sie verändern? Nochmal zu der Frage, Frau Merkel erwartet da was von Ihnen? Ich verstehe das so, dass viele Deutsche nicht wissen, wie der Stand des Konflikts im Osten der Ukraine ist. Und das ist ganz natürlich. Einerseits sind wir weit voneinander entfernt. Andererseits fliegt man nur zwei Stunden von Berlin nach Kiew. Deswegen ist die Sicherheit in der Ukraine eine Garantie der Sicherheit in der Europäischen Union und in Deutschland. Unsere erste gemeinsame Aufgabe ist, den Frieden und die Sicherheit in der Ukraine und Europa zu gewährleisten. Zum Zweiten hat die Ukraine für sich eine Entscheidung getroffen. Das Volk der Ukraine hat sich ausschließlich für die europäische Integration ausgesprochen. Und eben das hat den russischen Präsidenten beunruhigt. І саме це так збентежило російського президента. Тому ми платимо зараз. Deswegen zahlen wir jetzt einen sehr hohen Preis für unsere europäische Wahl. Dieser Preis spiegelt sich ebenso in den durchgeführten wirtschaftlichen Reformen wider, die hart und nicht populär sind. Wir haben den staatlichen Verwaltungsapparat gekürzt, Steuern erhöht, und eine Reihe von sozialen Programmen geschlossen, soziale Zahlungen eingestellt. Denn wir müssen überleben. Wir erwarten von unseren westlichen Partnern und darunter von Deutschland, dass sie uns helfen, durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. Auch die Ukraine rüstet aber weiterhin auf, äh, auch wenn sie, wie Sie es gesagt haben, Russlands Präsident Putin nicht wirklich zu einer Beruhigung der Situation beiträgt. Die Ukraine aber auch nicht wirklich. Sie sagen, Putin wolle keinen Frieden, bezeichnen ihn in einem Interview als Drogensüchtigen, der immer mehr Annexionen brauche. Da kommen auch Provokationen von Ihnen. Warum? Wie kann denn noch eine Reaktion des Ministerpräsidenten des Landes in Bezug auf das Nachbarland sein, das gesetzwidrig die Krim annektiert hat? Das ist unser Gebiet. Die Krim ist ukrainisches Territorium. Russland hat es annektiert. Es hat tausende Militäreinheiten in den Osten der Ukraine geschickt und faktisch ein Drittel der Gebiete im Osten der Ukraine vernichtet. Die Politik des Aggressors hat zu 5000 Opfern in der Ukraine geführt. Wofür kämpft der russische Präsident Wladimir Putin? Für die russische Sprache? Wir sprechen alle Russisch. Für irgendeine ausgedachte russische Welt? die wird es nicht geben. Die Erneuerung der Sowjetischen Union wird es nicht geben für die Einflussbereiche? Wir sind in einem Einflussbereich, der aber von den Ukrainern selbst bestimmt wird. Wir werden einheitlich ein Teil unserer europäischen Familie sein. Was die ukrainische Armee betrifft, da sage ich Ihnen, vor zehn Monaten, als ich an die Spitze der Regierung der Ukraine gestellt wurde, gab es gar keine Armee. Sie war vernichtet. Ein Staat kann sich nur dann verteidigen, wenn er eine Armee hat. Und nun haben wir die Aufgabe, die Sicherheit in der Ukraine und in Europa zu gewährleisten, nicht durch den Angriff, sondern durch die Verteidigung damit die russische Armee und die russischen Terroristen nicht weiterkommen. Mehr als 4000 Menschen sind bislang gestorben. Der blutige Konflikt geht ja nun weiter. Haben Sie denn innerlich die Menschen in der Ostukraine als Teil Ihres Landes irgendwie schon aufgegeben? Ich möchte diese russische Propaganda widerlegen. Wissen Sie, es geht allen Menschen in der Ukraine sehr schlecht. Denn die Ukraine befindet sich jetzt im Kriegszustand. Ungeachtet dessen, dass im Osten der Ukraine Gefechte sind, wir haben in den Territorien, die von der ukrainischen Regierung kontrolliert sind, 850.000 Binnenflüchtlinge registriert. Sie bekommen Renten, Gehälter und soziale Leistungen. Was die Menschen betrifft, die im Gebiet Donetsk und Lugansk geblieben sind und diese Gebiete nicht verlassen können, so liefert die Regierung der Ukraine Strom und Gas dahin. Центральний уряд України туди далі постачає електрику і газ. Wir haben in der Ukraine den Teilungsprozess, der von Russland initiiert wurde. Aber wir machen alles dafür, damit die Ukraine mit Hilfe unserer westlichen Partner vereint wird. Sagt Arseni Yatsenyuk, Ministerpräsident der Ukraine. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke. Danke schon. Auf Wiedersehen.